jalur bunda gelisah Sempat bertahan di satu derita Namun ku paksakan terus berjalan lalui kerikil-kerikil cerita kegagalan sampai kemirisan seakan tak guna selalu jatuh di pangkuan derita dan derita terus berjalan jangan kalah di kegagalan masih ada jalan selama ada perjuangan Walau miris tetap jalankan Jauhkan pemikiran tentang kepesimisan isi dari hati Tentang perasaan yang seakan terbuli penderitaan tulis Tulis cerita tentang kita dan mereka Ku gores benar di atas kertas Tulis cerita tentang kita dan mereka Ku gores benar di atas kertas Tulis cerita tentang kita dan mereka dari hati tentang perasaan yang seakan terbuli menderita menderita Terima kasih. mereka Ku gores peyang di atas kertas Tulis cerita tentang kita dan mereka